Bueno, nesan aitor, aitor delgado dena ez, eta erregulazio eta kontrol sistemak egin ditut, arrasaten. Eh, ba, bueno, beti danik eh, guztoko izan duen eh, ba, edo, edo gaiuak ba, eza, konpontzia eta estudiatia eta bueno, eta honek egon emon zian posibilitatea ba, horrelako ikasketak ba, ez ba, ziklo hortan, e, ba, segurenik, e, proiektu, proiektu, azkenengo proiektuak eta itxarakuan, ba, eukiginen e, eh, ba, ba, baliabideak eta egin genetun proiektua, ba, nahiko ondo gantzian, bai. Ba, atxerren egon nintzen, Inglaterran, eta enpresa txiki baten egon nintzen elektronikakua, e, gehien bat e, lanak egiten zituna eh. eta bueno, eta hor ba elektronika aldea ba neko garatu ni. Ba, Euskabean nabil, eh Andoineko Andoine inguruko espresa bada eta elektrizitate guruen ba zerbitzu ba pillo, zerbitzu ematen ditu. Eta bueno, Eta ontsen nabilen artean, ba, hemen Mondragon Assemblyen eh, nabil, e, eta hemen egiten duguna, ba, haiek montatzen dituen makinak eta ba, montai elektrikoa, programazioa eta puestan martxe egiten dugu. E, bueno, makina ba, berez mekanikoki montatua daz, orduan gu egokitzen dugu ba, elektriko, elektrikoki eta elektronikoki, eta gero hori e, automata programazioa eta puesta martxa egiten du.